O tu, che vieni al doloroso ospizio, guarda come entri e di cui tu ti vive, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. O tu, che vieni al doloroso ospizio, guarda come entri e di cui tu ti vive, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. cui tu ti fide, non, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. O tu, che vieni al doloroso ospizio, guarda come entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. O tu, che vieni al doloroso indicarmi l'ampiezza dell'entrare